Ipakita nato sa inyo ha kung unsa ba jud dapat ang tinuod na original, no? Tinuod na original pa na sistema pag abot sa kaning bubuanay. Okay, katong gipakita na mo na video which is nakita niyo karon sa inyong screen karon daghan kay nagreact ani. Katong gi-explain na mo dito guys is katong issue. In fact, naa na po'y advisory ang Securities and Exchange Commission, no? na sila pod mismo nag-ingon na mag-ingat na ta about sa mga inanang investments. Ang bubuanay guys or paluwagan, it is an informal no informal na pamaagi na makasave ta. It is an informal savings program. Mutang na to na ay pangalan si Juan. Okay, Juan. Tulo ka buk amigo. Si Juan, si Bong, pagoman ang ikatulo kay si Alfred, ayan. Karon nagsabot sila, bay, maghimo ta og kaning paluwagan, kita-kita lang og tulo para magtinabagay ta. Kamo, tulo, nagsabot mo na, magpadaplin mo 2,000 kada bulan. Okay, so buta to, 2,000, 2,000, dere. 2,000 pod si Bong, 2,000 pod si Alfred. So, pila may total ani? This is a total of 6,000, 6,000, and then another 6,000. Since na, na, naatay na accumulate, na sumatotal na to sa 6,000 pesos, unaho na to si Juan na. Okay? So si Juan karon na asay madawat na 6,000 pesos. Asa man ka na 6,000 pesos, tinigom na ninyo, pero sa una ang makadawat. Kaya mo, mo na yung sabot na si Juan una makadawat. Sa second month, nanapod mo yung under 6,000, di ba? O kanin, 6,000 pesos. So, kani ang sabot ninyo, sige sa sunod, si Bong na pod ang makadawat og 6,000 pesos. Pag abot sa ikatulong bulan, 6,000 pesos na pod, ang sabot ninyo, si Alfred na pod. Ang tinuod na bubuan bubuanay, guys, wala na siya'y tubo. Sir, ang uban lagi is nalagi itong mga admin na isa ka book person paguman, dili lagi buo ang madawat, kumbaga na ay gamay na fee. Buta to 100 pesos ba, 200 pesos ba? Maoto siya ang mga admin charge. Mao murag kumbaga sweldo sa handler kay siya manggod ang nagdala sa kwarta. Pero kinsa na po nagsabot-sabot ana, kamura pod. Kinahanglan ba cash? No? Ang uban dili kinahanglan cash. Pwede siya tigumon yung 6,000, yang 6,000 palito niyo siya buta na to uh, kanang mahalo na sapatos. Si Juan sa atong unahon, sige, pali, ang 6,000 karong bulan, palit og kanang mahalo na sapatos, ihatag kay Juan. Sa ikaduhang bulan, 6,000, palit na pug mahalong sapatos, si Bong. Ikatulong bulan, palit na pug mahalon na sapatos, ihatag kay Alfred. O kamong tanan na amoy mahalon na sapatos. See? So it does not have to be monetary. It can be an item. Ang isa jud ka risk isa jud sa kailangan to bantayan isat ang paluwagan kaning mga uh, ah, bubuanay it is operating under trust salig no mauna kung dili nimo masaligan ang tao naay uban na mudaga naay uban na dili na mutuman sa sabot mao pud nay isa ka risk ang isa pud ka risk kay what if sa first na bulan nagcontribute mo tanan ikaduhang bulan nagcontribute mo tanan pag abot sa ikatulo wala na ni contribute tanan naputol ang cycle. Mo po ng isa ka res ana So question of the day, unsa man ang inyong experience when it comes to bubuanay or paluwagan? Ibutang inyong answer sa comment section.